弟兄姐妹们，早上好，欢迎来到马太牧场，我们一起来灵修。我是牧场主人崔显耀牧师。 全场不止修，天天来领修。一心称谢神，分心也可以吧。诗篇一百三十八篇，我要一心称谢你。 在诸神面前歌颂你，我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你使你的话显为大，过于你所应许的。我呼求的日子，你就应遇我，鼓励我，使我心里有能力。耶和华啊。 地上的君王都要称谢你，因他们听见了你口中的言语。他们要歌颂耶和华的作为，因耶和华大有荣耀。耶和华虽高，能看顾低微的人，他却从远处看出骄傲的人。 我虽行在患难中，你必将我救活。我的仇敌发怒，你必伸手抵挡他们。你的右手也必救我。耶和华必成全关乎我的事。耶和华，你的慈爱永远长存。求你不要离弃你手所造的。 最近的诗篇都围绕在称谢神的事情上，这说明了要称谢神的原因何其多。神是慈爱和诚实，神的话显为大，神听我们的呼求，神大有荣耀，神看过低微的人，神在患难中的搭救，神伸手抵挡敌人。 神成就关乎我们的事，所以我们要一心称谢神，歌颂他的作为，一心一意称谢神。经文里面给我们看到，知道上帝是配得我们称谢的，因为在许多的环境。 许多的情况，许多时候，神他都是在帮助着我们，都在当中显出他的伟大、他的奇妙，显出他的恩典和慈爱，所以我们要一心称谢神。但很多时候，我们虽是知道当如此，很可惜的是，很多时候。 我们有所的成就，或者一些事情得以处理，我们很多时候都忘记是上帝的恩典，我们都忘记是上帝的作为。我们在当中我们会忽略，甚至我们还会将这一切的作为、这些的成就，把它归功于自己，或者甚至。 我们归功于他人的帮助，而我们却没有来到上帝的面前，一心一意的以感恩的心来称谢我们的神。所以经文给我们一个提醒：我们的神是要我们是完全的专心一意来称谢他。 谢谢他的慈爱，谢谢他的恩典，谢谢他伟大和奇妙的作为，因为我们知道我们的神是统管一切，这除了是宇宙上的统管，还有人类上的统管，也包括我这个人，神也有他的旨意在当中来管理着我，所以让我们相信生命中每一件事。 都有上帝自己的恩典慈爱作为带领，所以我们要称谢我们的神。我们一起祷告，神关注我们的事。天父上帝啊，我们从经文里面看到，在很多层面里面。 我们的神，你都插手在当中来带领、引领、帮助着我们，所以我们可以这样说：，凡是属于主你的孩子，神你都没有忽略我们，你没有忘记我们。所以，我们生命里面的每一件小事、点点滴滴，上帝你都看到，并且你在当中你都关注着。所以，既如此的爱我们，我们都应当的。 是凡事学习感恩，凡事学习赞美，来谢谢主你的一切的作为和带领。我们祈求主，让我们每一个人成为一个懂得称谢神你的人，并且还需要是完全专注、一心一意的来称谢神你。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 谢谢灵修，请待转发。我真的是希望这样的这个灵修的内容，能够给更多人得到福音的好处。欢迎大家，如果有感动的话，上帝带领你来参加我们的线上崇拜。 那我们也非常希望你能够转发给还没有信主的人，让他们也能够借这个机会认识到我们基督教的崇拜，在当中能够得到福音的好处。再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。